হাই বন্ধুরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে একটা অ্যাড ক্লিক ইন্ডিয়ান নতুন আপডেট নিয়ে এসে গেছি আমি শান্তনু এমডি ক এমডি স্যারের ভয়েস শোনাবো তোমাদের যেটা শুনলে আর যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন আপডেট পেতে চলুন শুরু করি এমডি স্যারের ভয়েস আমার সিনিয়র যেটা আমাকে পাঠিয়েছিল সবই কো মেরা नमस्कार जय एड क्लिक इंडिया तो दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि सभी लोगों आज सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं 19 तारीख से लेकर और आज तारीख छः तक छः चार तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंपनी में आई थी वो प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन उससे पहले मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आज कुछ लोग कंपनी के प्रति मार्केट में कुछ नेगेटिविट नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनकी बातों से प्रेरित होकर कंपनी के प्रति कुछ गलत विचार अपने मन में ना लावें प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें कि वो वो लोग हैं वो वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कंपनी किसी भी तरीके से ना चले और हम गलत गलत बोल के हम कंपनी के साथ कुछ सेटिंग करने के विचार में हैं कि हम वहाँ से कुछ अर्न कर लेंगे हमारा देख देख के बाद कंपनी के उन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो ये ये बात भूल जाएं और जो मेरे सच्चे साथी प्रिय साथी हैं मैं उन उनको अनुरोध हमें इन बातें कि एक्चुअल में हुआ क्या है मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि एक्चुअल में कंपनी में हुआ क्या है तो दोस्तों आपको जैसे ही पता है कि हैकर लोगों ने हमारी साइट को हैंग कर लिया था और उसमें प्रॉब्लम क्या किया उन्होंने जो वॉलेट हमारा था उनको चार गुना कर दिया जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका वॉलेट एकदम से बढ़ गया था और कंपनी का जो विड्रॉ लगना था इकतीस तारीख को वो एक करोड़ रुपया बनता था और जैसे ही इकतीस तारीख से 12 घंटे पहले यानी कि 30 तारीख को ही वो विड्रॉल बढ़ के चार करोड़ 12 लाख रुपया हो चुका था जबकि टोटल जो बनना था वो एक करोड़ बनना था अब अब देखिए दूसरा हैंकर लोगों ने क्या किया आपकी बैंक डिटेल आप सभी लोगों ने खोल के चेक किया और बहुत सारे लोगों की बैंक डिटेल सबमिट नहीं हुई और वो बैंक डिटेल में एक स्पेशल एरर आ रहा था तो हैंकर लोगों ने वहाँ पे अपना अकाउंट सबमिट कर दिया और जैसे ही यहाँ से विड्रॉल रिले होता तो आपके अकाउंट में वो विड्रॉल नहीं आना था एक भी रुपया ये गारंटी नहीं थी कि आपके अकाउंट में आता या ना आता और दूसरी बड़ी समस्या आप का विड्रॉल चार गुना हो जाता आप ये सोचिए कि इतना विड्रॉल कंपनी अभी स्टार्टिंग में कैसे दे सकती है और वो भी गलत लोगों को आपका पैसा जायज़ था आपने सही किया आपका कमाया हुआ था लेकिन जो बीच में गैर कानूनी तत्व बीच में आए हैं उनका उनको हम आपका पैसा कैसे दे सकते हैं सर आप बताइए तो इसके ऊपर एक निर्णय लिया गया ये पन दस दिनों की कश्मकश में चल रहा है जो उन्नीस तारीख से लेकर आज छः तारीख तक जो चल रहा था कि इसको कैसे किया जाए हम कंपनी को चलाना चाहते हैं हम हमने सभी ग्रुपों में जाकर माहौल चेक किया तो बहुत सारे लोग उसके बीच नेगेटिव बातें कर रहे हैं और जब उन बातों का उन लोगों का स्पेशली हमने बायोडाटा निकाला जैसे कि वो भी बोल रहे थे कि हम बायोडाटा जानते हैं तो उनका जब बायोडाटा निकाला गया तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो पैरलर में अपनी कंपनियां चला रहे हैं कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी खुद की कंपनी खड़ा करना चाहते हैं और कुछ लोग इस नीति के साथ वहाँ पर गलत बातें फैला रहे थे कि हम नेगेटिव करने की कोशिश करें लोगों को और जिससे कंपनी के कुछ लोग हमारे से सेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचिए मुझे ये बताइए कि आपकी नेगेटिव बातों से क्या होगा आपकी नेगेटिव बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है हमने सबने के कंपनी के हित के बारे में सोचना है क्योंकि दोस्त कंपनी आपसे है आप कंपनी से नहीं हो कंपनी बनती है हमारे सभी भाइयों के सहयोग से सभी नेटवर्कर्स सभी लीडर्स लोगों के सहयोग से कंपनी बनता है तो ये आया था प्रॉब्लम अब इस प्रॉब्लम को इसीलिए हमने इकतीस से तीन अप्रैल का टाइम दिया था कि इन तीन दिनों में हमारी जो डेवलपर से बात हुई कि इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए कि हम लोगों का पे आउट दे सकें अब बहुत सारे इशू लोगों ने बनाए पे आउट के ऊपर ऐसा वैसा जो भी आप सभी जानते हैं कि कैसी कैसी बातें लोगों ने बताई है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेआउट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर जेनुअन पे हो, होता तो हम देने के लिए तैयार थे लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया है कंपनी के ऊपर वो ये डिसीजन लिया गया है कि आपको 19 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो भी आपका वॉलेट में पेमेंट था वो सबका सब जीरो कर दिया गया है अब आप सोच रहे होंगे कि वो हमारा हक था उसको जीरो क्यों किया गया दोस्त आपका हक है इसीलिए कंपनी दोबारा से खड़ा हुआ है आपके सहयोग से हम वो सारे का सारा विड्रॉल देंगे लेकिन जो अब जो विड्रॉल बना है वो सारे का सारा जीरो कर दिया इसके बाद सात तारीख के बाद जितना भी आपका विड्रॉल बनेगा आपके विड्रॉल को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि हम डेली का एक हज़ार का विड्रॉल आपको देने के लिए तैयार हैं जैसे ही आपके अकाउंट में एक हज़ार होता है चाहे वो एक दिन में होता है चाहे दो दिन में होता है जैसे ही होता है आप विड्रॉल लगा के विद इन फाइव सेकेंड में आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं ये आप सभी लोगों के हित के लिए ये किया गया है सेकेंड टर्म एंड कंडीशन लेकिन जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि अभी कंपनी स्टार्टिंग में है अभी कोई टर्म नहीं है लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं जिनसे मेरा पर्सनली बात होता रहता है कि इन फ्यूचर टीम डायरेक्ट करना कंपल्सरी होगा तो कंपनी ने साथ में ये भी किया है कि अगर आप नीचे वाली इनकम लेना चाहते हो अपनी टीम व्यू की इनकम लेना चाहते हो जैसे दस नौ आठ जो भी लेवल की इनकम होती है अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको टीम डायरेक्ट करना कंपल्सरी है तो मेरे ख्याल से मेरी इन बातों से सभी लोग सहमत होंगे आज शाम सात चार को आपका जो साइट है शाम के सात बजे लाइव हो जाएगा आप वहाँ से ऐड देख सकते हैं कुछ करेक्शन रहेंगी कि उन्नीस तारीख के बाद कुछ लोगों की आईडी वहाँ पे डीएक्टिवेट शो होगी तो वो सबकी सब आईडी एक्टिवेट हो जाएगी उसकी रिपोर्ट हमारे पास कि किन किन लोगों की आईडी 19 के बाद लगी थी वो दोबारा से उनको रीअपडेट किया जाएगा उस चीज़ में आपने टेंशन नहीं लेना है घबराना नहीं है अगर आप सभी लोग कंपनी चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आगे आइए हम कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं है कि हम दूसरी बार ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पैसा ऐसे कोई भी पैसा इकट्ठा करना नहीं चाहता है दोस्त हम कंपनी को चलाना चाहते हैं कंपनी धीरे धीरे सॉलिड हो रही है और आप सभी लोगों के सहयोग से ही कंपनी ने सॉलिड होना है आप सभी लोगों के सहयोग से ही कंपनी ने चलना है प्लीज नेगेटिव बातों को छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपका विदड्रॉल जैसी हजार रुपया बनता आपके अकाउंट में आएगा ये सबसे बड़ी बात है और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा वॉलेट कैसे जीरो हो गया तो उनके लिए मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ दोस्त जब आपके अकाउंट में आना ही नहीं था तो वो जीरो क्यों उसको उस जीरो के ऊपर आप विचार क्यों कर रहे हैं जब ये फाइनल नहीं था कि वो आपके अकाउंट में आता या ना आता तो इस चीज के ऊपर ज्यादा आप ध्यान ना दें क्योंकि आप ये एक बार अपने दिमाग में बैठकर इस प्लान के बारे में सोचिए जो अभी आपको बताया गया है कि आपका लॉस कहाँ हुआ है आपका लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपका पंद्रह दिन का टाइम आपका पैसा आपका बिजनेस का कोई भी लॉस नहीं है वो जो आपके नीचे बिजनेस लगा है वो वहीं सेम का सेम रहेगा उस बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा पर ये चलेगा आपके सहयोग से अगर आप सभी लोग मिलकर सहयोग करोगे तो कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जाएगा अभी तो दोस्त शुरुआत किया हमने अभी हमने बहुत आगे जाना है तो मेरी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए गाली गलोज मत कीजिए किसी के साथ किसी को बुरा भला ना बोलें अगर आप किसी को बुरा भला बोलते हैं तो वो कंपनी के हित में नहीं होता है उससे आपकी आईडी भी आईडी को भी ब्लॉक किया जा सकता है तो प्लीज़ आप किसी के साथ गाली गलोच ना करें और कुछ जो अपने आप को समझदार लोग समझ रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनकी बातों से बचें क्योंकि यहाँ पे कोई भी भला नहीं है मेरे दोस्त तो बचिए ऐसे लोगों से ऐसे विचारों से बचिए गलत लोगों के साथ सहमति मत करिए आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी दे सकती है वो लोग आपको पैसा नहीं दे सकते सर वो आपको वर्ग लाकर दूसरी कंपनी में लाना चाहते हैं वो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं वो आपके पैसे के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए so thank you thank you thank you very much जय एड क्लिक इंडिया বন্ধুরা নিশ্চয়ই এমডি স্যারের কথাগুলো শুনলেন এবার তোমরা যদি ইউটিউব টেকনোলজি যদি সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে ধন্যবাদ রাখছি যদি কেউ জয়নিং হতে চাও নিচে ডিসক্রিপশানে নাম ইয়ে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে জয়নিং হতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও দেওয়া থাকবে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করে আইডি অ্যাক্টিভেট করাতে পারো